selles valdkonnas on päris suured muutused toimunud. suurim muutus vast on see, et äh, taastuvenergiaallikate kasutamine on väga jõudsalt arenenud. üle kogu maailma on arendajad aru saanud, poliitikud on mõistnud, et lahendus kliimamuutuste leevendamiseks ja kliimamuutustega kohanemiseks seisneb eelkõige energiasektoris ja sealt edasi juba taastuvenergiaallikate laialdasemas kasutusele võtmises näiteks tuuleenergia, mis on väga jõudsalt arenenud, päikeseenergia, mis on eriliselt jõudsalt arenenud viimastel ajal ja loomulikult biomassi kasutamine. Need kõik on energia tootmise viisid, mis ei heida atmosfääri CO2, süsihappegaasi. süsihappegaasi peetakse nagu peamiseks vaenlaseks kliimamuutuste tekkimises me oleme teinud SEI Tallinnas päris palju uuenduslikke kliima- ja energiaprojekte. Nendest vast kõige olulisemana ma märgiksin Eesti riigi ettevalmistamine kasvuhoonegaasidega kauplemise skeemi jaoks. see nii-öelda kvoodikaubanduse süsteem, nagu teda rahvakeeles kutsutakse, seisneb selles, et äh, vähimate kulutustega terve Euroopa Liidu peale saavutatakse heite vähenemine soovitud sihtarvuni seda võib lahti seletada nii, et äh, jõukamad riigid, kes on juba palju kulutusi teinud ja kus on heite vähendamine kallis, ostavad kvooti nende riikide käest, kus kvoodi vähendamine on odavam, heite vähendamine on märksa odavam kui ülejäänud riikides. ja Eesti on just nende kvootide müüja staatuses olnud kliimaenergia valdkond liigub süsinikuvähese majanduse suunas ja selleks tuleb rakendada uusi alternatiivseid taastuvenergiaallikaid, mida võib-olla aastaid tagasi peeti veel lausa utoopilisteks. kui me toome mõne näite, siis transpordi vallas võiks tuua esile elektritranspordi ja kahtlemata ka kütuseelementidel töötava vesiniku energeetika. väga paljud riigid maailmas, Euroopas on lubanud, et nad lähevad üle elektritranspordile juba õige pea. Norra näiteks juba kahe tuhande kahekümne viiendal aastal ja Suurbritannia on lubanud minna üle kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. samuti on väga olulised rahvusvahelised äh, kliimakonverentsid, Conference of Parties ehk rahvakeeles kopid, kust äh, SEI Tallinn samuti on väga mitmel korral osa võtnud ja nendel kliimakonverentsidel võetakse vastu otsuseid, mis omavad väga suurt tähtsust kliima- ja energiapoliitika edasistes arengutes